Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για το μίξερ χειρός της Boss, θα χρειαστεί να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, να κάνετε like στο βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Βάζουμε το γάλα με τη ζάχαρη να βράσουν Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Όταν πάρουν θερμοκρασία προσθέτουμε το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε να γίνει κρέμα. Κόβουμε σε κυβάκια το βιτά με βούτυρο. Το ρίχνουμε όσο η κρέμα είναι καυτή Βάζουμε το βιτά μέλι από καρύδα και αμύγδαλο. και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν. Χωρίζουμε την κρέμα σε τρία ίσα μέρη. Στο ένα ενσωματώνουμε το κακάο. Το δεύτερο τον καφέ που έχουμε διαλύσει με λίγο νερό. Και το τρίτο το αρωματίζουμε με τις βανίλιας Κάνουμε μία στρώση από μπισκότα. Απλώνουμε την κρέμα κακάο καλύπτουμε με μπισκότα Απλώνουμε την κρέμα με καφέ Σκεπάζουμε με μπισκότα τοποθετούμε την κρέμα βανίλιας και κάνουμε την τελική στρώση από μπισκότα. Αφήνουμε για τουλάχιστον 6 ώρες στο ψυγείο να πήξουν οι κρέμες Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και κάνουμε μεγάλες ροζέτες. Προαιρετικά διακοσμούμε με νυφάδες σοκολάτας.